मॉर्निंग ऑल ऑफ यू नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे debenture in the subsidiary company जिस तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल और अन्य किसी तरह की शेयर कैपिटल अगर सब्सिडरी कंपनी की पुस्तकों में होती है और उस कैपिटल को होल्डिंग कंपनी परचेज कर लेती है या उसका कुछ हिस्सा परचेज कर लेती है होल्डिंग कंपनी तो जितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी के द्वारा एक्वायर किया जाता है वो हमारा बैलेंस शीट में कंसलेटेड बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं वो कैंसिल कर दिया जाता है सेम उसी तरीके से डिवेंचर के संबंध में है डिवेंचर अगर होल्डिंग कंपनी के द्वारा नहीं लिए जाते तो उस कंडीशन में उनको एक लाइबिलिटीज माना जाएगा और कंसिलेटेड बैलेंस शीट में जहां हम लाइबिलिटीज को शो करते हैं वहां लाइबिलिटीज की जगह पे उनको शो किया जाएगा लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में डिवेंचर का कुछ हिस्सा या सारे के सारे डिवेंचर होल्डिंग कंपनी के द्वारा ले लिए जाते हैं कुछ हिस्सा या सारे के सारे डिवेंचर होल्डिंग कंपनी के द्वारा ले लिए जाते हैं तो जितनी हिस्सा जितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी ने अक्वायर किया है उतना हिस्सा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त या परचेजिंग की लागत मानते वक्त हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते वक्त हम कैलकुलेट करेंगे और एज ए इन्वेस्टमेंट हम उसको राइट ऑफ भी करेंगे बैलेंस शीट में जितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी के द्वारा अक्वायर किया गया है उतना हिस्सा एक बार तो सब्सिडरी कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं उनमें से कम हो जाएगा डिवेंचर में से कम हो जाएगा और दूसरी बार जो इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है होल्डिंग कंपनी की उस इन्वेस्टमेंट में से हम उसको कम कर देंगे एक क्वेश्चन देखिए उससे और क्लियर हो जाएगा the following balance sheet are presented by to you हमें बैलेंस शीट दी गई है इसमें हमारे जो मेन फोकस हमें करना है बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम हैं मैं वापिस सीधा उसी टॉपिक के ऊपर आता हूँ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए इसके चौदह परसेंट डिवेंचर दिखाए गए फोर्टीन परसेंटेज डिवेंचर दिखाए गए हैं इन डिवेंचर की अमाउंट दे रखी है वन थाउजेंड और ऊपर अमाउंट लिखी हुई है in thousand thousand into thousand that is a ten lakh हमारी जो ये अमाउंट बनेगी वो कितनी हो जाएगी टेन लैख के डिवेंचर हमने इशू कर रखे हैं और इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या कहता है यहाँ देखिए fourteen percent debenture in S limited acquire at par चौदह परसेंट डिवेंचर जो हैं वो होल्डिंग कंपनी ने अक्वायर किए हैं कितने रुपए गई छह हज़ार डिवेंचर सॉरी छह सौ डिवेंचर जो हैं वो अक्वायर किए हैं और हज़ार रुपए गए थे कहने का मतलब ये हुआ कि छह लाख के डिवेंचर अक्वायर किए गए हैं बाकी चार लाख के डिवेंचर जो हैं वो हमारे नई बैलेंस शीट में हमें शो करने हैं और छह लाख के डिवेंचर जो हैं वो एज ए इन्वेस्टमेंट हमें कंसिडर करने हैं उसके बाद आता है share in S limited fifteen thousand at rate eighty per share अस्सी रुपये के शेयर के हिसाब से पंद्रह हज़ार शेयर भी लिए गए शेयर कैपिटल में यहाँ पे देखिए सौ रुपये का एक शेयर था और सब्सिडरी कंपनी के पास दो हजार शेयर थे दो हजार में से कितने ले लिए इसने पंद्रह हजार शेयर जो वो एक तरीके से इसने इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाई है बारह सौ शेयरों ठीक है उसके बाद ये कहता है S limited acquire the share acquire the share of on first April 2015 यहाँ पे ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी है कि एक्विजेशन कब किया जाता है एक अगस्त 2015 को एक्विजेशन किया जाता है और बैलेंस शीट हमारी दे रखी है इकतीस मार्च 2016 को कहने का मतलब प्री एक्विजेशन और आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने हैं the profit and loss of S limited showing a debit balance of rate fifteen lakh on first April 2015 एक अप्रैल 2015 को हमारे पास नेगेटिव बैलेंस कितने का था 15 लाख का था अब हमारे पास नेगेटिव बैलेंस कितने का है 10 लाख का एट प्रेजेंट इस फाइनेंशियल ईयर में जब ये हमारा साल समाप्त हो रहा है उस साल में हमारे पास नेट प्रेजेंट बैलेंस कितने का है लॉस कितने का है दस लाख रुपए का लॉस है हजार गुणा हजार दैट इज टेन लैख दस लाख रुपए का लॉस है और पहले कितने का था एक अप्रैल 2015 को पंद्रह लाख रुपए का लॉस था इसका मतलब हमने कितने रिकवर किए पाँच लाख रुपए हम रिकवर कर चुके हैं पाँच लाख रुपए हम रिकवर कर चुके हैं अब लॉस बच के हमारा कितना रह गया दस लाख रुपए रह गया है तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना मान हो गया पे आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट है फाइव लाख जो हमने कमाए हैं जो लॉस के हमने राइट ऑफ किए हैं ड्यूरिंग जून 2015 जून के दौरान गुड कॉस्टिंग रेट है सिक्सटी थाउजेंड साठ हज़ार रुपये का माल were destroyed by destroyed were destroyed by fire against which the insure paid only rate twenty thousand यानी कि चालीस हज़ार रुपये का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया ड्यूरिंग दो हज़ार जून टू थाउजेंड फिफ्टीन जून दो हज़ार पंद्रह के दौरान हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया साठ हज़ार रुपये का और उसमें से बीस हज़ार रुपये हमें बीमा कंपनी से वसूल हुए कहने का मतलब अल्टीमेटली चालीस हज़ार रुपये का लॉस हमने राइट ऑफ किया तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना मानोगे प्लस में चालीस हज़ार रुपये और ऐड किए जाएंगे अब ये कहता है trade payable of rate S limited include rate two lakh trade payable जो है वो दो लाख रुपए के for goods supplier by S limited जितने भी ट्रेड पेबल हैं उनमें से दो लाख रुपए के ऐसे ट्रेड पेबल हैं जिनकी पेमेंट हमें एच लिमिटेड को करनी है on which H limited made a profit of rate twelve thousand जिसके ऊपर एच लिमिटेड बीस हजार रुपये का प्रॉफिट कमाएगी and half of the goods were still in inventory on thirty first March two thousand sixteen इकतीस मार्च को इसमें से आधा सामान अभी भी बिना बिका हुआ पड़ा है कहने का कहने का मतलब अनरिलीज प्रॉफिट कितना रह गया हमारा आधा सामान बिना बिका हुआ पड़ा है तो इसका मतलब आधा प्रॉफिट भी बिना रिलीज हुआ पड़ा है तो दस हजार रुपये का प्रॉफिट जो होगा वो अनरिलीज प्रॉफिट के रूप में कंसिडर किया जाएगा अब बारी आती है रिवेन्यू प्रॉफिट की और कैपिटल प्रॉफिट के कैलकुलेशन की सबसे पहले रिवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हमारा लॉस एक अप्रैल 2015 को दिया हुआ है कितने का पंद्रह लाख का जबकि क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास लॉस का है वो कितने का है दस लाख का कहने का मतलब हमने रिकवर कितने की किए पाँच लाख की रिकवरी की profit current the year current year का प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा पाँच लाख रुपये और जो एन सॉरी एबनॉर्मल लॉस है चालीस हज़ार रुपये का वो हमने ऐड कर दिया क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जो है वो लाभों में वापस जोड़ दिए जाते हैं वो हमारी सामान्य व्यापारिक क्रियाओं से हानि नहीं होती है तो पाँच लाख चालीस हजार रुपये का प्रॉफिट हमने करंट ईयर के दौरान हमने कमाया अब एक्विजेशन कब किया जाता है एक अगस्त को एक्विजेशन किया जाता है किस डेट को किया जाता है एक अगस्त को एक्विजेशन किया जाता है एक अप्रैल से लेके एक अगस्त तक हमारे कितने महीने बनते हैं एक अप्रैल से लेके एक अगस्त तक अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त तो ये हमारे बनेंगे सॉरी अगस्त हमें काउंट नहीं करना है जुलाई तक एक अगस्त दे रखी है तो जुलाई तक के हमारे चार महीने बन गए चार बटे बारह के हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पाँच लाख चालीस हज़ार का चार बटे बारह अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक लाख अस्सी हज़ार रुपये तो हमारा आ जाएगा before acquisition that is a capital nature का प्रॉफिट है और आफ्टर एक्विजेशन अगर कैलकुलेट करें तो पाँच लाख चालीस हज़ार में से एक लाख अस्सी हज़ार रुपये लेस कर दो ये हमारा हो जाएगा तीन लाख साठ हज़ार रुपये आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट अब लॉस बाई फायर जो है वो हमारा पहले का है ये आपको माइंड में करके चलना है कि loss by fire abnormal loss जो था वो हमारा पहले का है एक्विजेशन की डेट से पहले का है एक अप्रैल को हमारी ये हानि हुई है सॉरी जून को जून में हमारी ये हानि हुई है तो एक्विजेशन से पहले की डेट की है तो इसको हम कैपिटल नेचर का मानेंगे और कैपिटल नेचर की लॉस को कैपिटल नेचर के लाभों में से लेस कर दिया जाएगा टोटल जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास कितने का बचेगा एक लाख चालीस हजार रुपये का बचेगा अब बारी आती है रिवेन्यू प्रॉफिट की आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट की आफ्टर एक्विजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आठ बटे बारह महीने का आठ बटे बारह महीने का एक अगस्त से बाद की जितनी भी समय अवधि बस्ती है उसके प्रॉफिट जो होंगे वो आफ्टर एक्विजेशन तीन लाख साठ हज़ार रुपये के प्रॉफिट हमारे आफ्टर एक्विजेशन प्रॉफिट होंगे इसमें से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा हमें कैलकुलेट करना है अब होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे देखिए शेयर कितने के लिए जाते हैं ये हमारे पंद्रह हज़ार जो शेयर हैं ये गलत यहाँ पे लिखा गया ये पंद्रह सौ शेयर होने चाहिए थे आपको इसको नोटिस करना है कि ये हमारे पंद्रह सौ शेयर होने चाहिए थे ना कि पंद्रह हज़ार तो पंद्रह सौ शेयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर हो जाएंगे अब सेवेंटी फाइव परसेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे लाभों में हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट आता है तीन लाख साठ हज़ार रुपए का तीन लाख साठ हज़ार का सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा आ जाएगा दो लाख सत्तर हज़ार रुपए होल्डिंग कंपनी का हिस्सा अब बारी आती है कैपिटल नेचर के प्रॉफिट की या कैपिटल लॉस बिफोर एक्विजेशन या आफ्टर एक्विजेशन जो भी हमारे हैं उनकी तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस एक अप्रैल पंद्रह को हमारा बैलेंस दिखाया हुआ है एक अप्रैल पंद्रह को बैलेंस दिखाया हुआ है लॉस का कितने का पंद्रह लाख रुपए का पंद्रह लाख रुपए का लॉस दिखा रखा है हमने एक अप्रैल 2015 को पंद्रह लाख रुपए का लॉस ले लिया इसमें से बिफोर एक्विजेशन बिफोर एक्विजेशन के प्रॉफिट हमारे कितने हैं एक लाख चालीस हज़ार एक लाख चालीस हज़ार हमने लेस कर दिए टोटल लॉस जो है वो कितना आएगा कैपिटल लॉस बिफोर एक्विजेशन यानी कि कैपिटल नेचर के लॉस की बा, बात हो रही है बिफोर एक्विजेशन का मतलब है कैपिटल नेचर का लॉस वो हमारा हो जाएगा तेरह लाख साठ हज़ार रुपये अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे paid of value of share हमें देखनी है यहाँ पे देखिए 1500 शेयरों के लिए पेड ऑफ वैल्यू हमारी कितनी है 12 लाख रुपए पे किए जा रहे हैं 1500 शेयरों के लिए कितने पे किए जा रहे हैं 12 लाख रुपए पे किए जा रहे हैं प्लस 600 डिवेंचर के लिए कितने पे किए जा रहे हैं हजार रुपए का एक डिवेंचर है 600 डिवेंचर हैं हज़ार रुपये में अमाउंट दे रखी है तो ये हमारी छह लाख रुपए की अमाउंट जो होगी वो डिवेंचर की पे की जा रही है टोटल बारह और छह अठारह लाख रुपए हमें मिल रहे हैं पेड अप वैल्यू कितनी बनती है पंद्रह लाख शेयरों की पेड अप वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए पंद्रह सौ शेयरों की तो पंद्रह लाख रुपये शेयर वैल्यू और छह लाख रुपये हमारी एक तरीके से डिवेंचर की वैल्यू टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी इक्कीस लाख अब इक्कीस लाख में से हमें कैपिटल नेचर का जो लॉस आया था उसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा ऐड करना है जो भी हमारा पेड अप वैल्यू है उस पेड अप वैल्यू में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा ऐड करना है तेरह लाख साठ हज़ार रुपये में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा तेरह लाख साठ हज़ार रुपये में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा पिछहत्तर बटे सो टोटल वैल्यू हमारी ये बनती है दस लाख बीस हज़ार इक्कीस लाख में से दस लाख बीस हज़ार रुपये लॉस जो है वो लेस कर दो ये हमारी अमाउंट लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट बचेगी सात लाख बीस हजार रुपये सात लाख बीस हजार रुपये ज़्यादा पे किए जा रहे हैं इसका मतलब ये क्या है गुडविल है अगर कम पे होते तो वो हमारी कैपिटल रिजर्व आ जाता ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती और ज़्यादा पे किए जा रहे थे तो इसका मतलब सात लाख बीस हज़ार रुपये हमारी क्या है गुडविल है उसके बाद सेम उसी तरीके से माइनरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे पच्चीस परसेंट शेयर कैपिटल का और 25 परसेंट जो हमारे सॉरी कैपिटल नेचर के लॉस आए हैं उनका और 25 परसेंट हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट का जो भी एडजस्टमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की उसके बाद अनरिलीज प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया कि आधा सामान बिना बिका हुआ पड़ा है तो बीस हज़ार रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था आधे सामान के ऊपर दस हज़ार रुपये का प्रॉफिट हमारा अनरिलीज प्रॉफिट के रूप में रहेगा उसको स्टॉक में से और रेवेन्यू प्रॉफिट में से लेस कर देंगे अब बारी आती है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट को तैयार करने की शेयर कैपिटल देखिए कितने दिखाओगे सिर्फ होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल हमें शो करनी है सब्सिडी की कोई कैपिटल शो नहीं करनी तो ये हमारी आ जाएगी पचास लाख रुपये पाँच लाख गुणा में हज़ार पचास लाख रुपए की शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की उसके बाद बारी आती है रिजर्व एंड सरप्लस की रिजर्व हमारा होल्डिंग कंपनी का सबसे पहले काउंट कीजिए यहाँ पे हमारे पास दस लाख रुपए का जनरल रिजर्व दे रखा है और आठ लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व दे रखा है सॉरी ये प्रॉफिट दे रखा है तो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी अठारह लाख अठारह लाख में हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का जो शेयर आया था होल्डिंग कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट में शेयर आया था दो लाख सत्तर हज़ार अठारह और दो बीस लाख सत्तर हज़ार रुपये बीस लाख सत्तर हज़ार रुपये में से दस हज़ार रुपये जो अनरिलीज प्रॉफिट है दस हज़ार रुपये जो अनरिलीज प्रॉफिट है वो आपको लेस कर देना है कितने बने थे इक्कीस लाख सत्तर हज़ार इक्कीस लाख सत्तर हज़ार में से दस हज़ार का प्रॉफिट लेस करोगे तो ये हमारे सॉरी बीस लाख सत्तर हज़ार बीस लाख सत्तर हज़ार में से दस लाख लेस करोगे बीस लाख साठ हज़ार रुपये हमारा आ जाएगा रिजर्व एंड ए सरप्लस उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में माइनरिटी इंटरेस्ट आपको दिखाना है जितना भी बनता है ढाई लाख रुपए का माइनरिटी इंटरेस्ट है वो हमने दिखा दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखिए सब्सिडरी कंपनी की और होल्डिंग कंपनी की दोनों को ही हमें दिखानी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चौदह परसेंट डिवेंचर हैं इसमें से छह सौ डिवेंचर होल्डिंग कंपनी के द्वारा ले लिए गए थे बचे हुए चार सौ डिवेंचर हमारे पास हैं चार सौ गुणा में हज़ार वो हमारे चार लाख रुपए की कैपिटल आपको यहाँ पे जब आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग शो करोगे तो यहाँ पे चार लाख रुपए की बोरोइंग्स आपको शो करनी है जो डिवेंचर होल्डिंग कंपनी के द्वारा नहीं लिए गए उनको हम यहाँ पे चार लाख रुपए की डिवेंचर के रूप में शो करेंगे ट्रेड पेबल की जहाँ तक बात आती है सेम इसी तरीके से ट्रेड पेबल रहेगा ट्रेड पेबल के दोनों बैलेंस जोड़िए कितने बनते हैं सात ये हमारा बनेगा सात लाख पचास हज़ार और चार लाख है पचास हज़ार सात और चार है ग्यारह लाख है और एक बारह लाख बारह लाख दोनों के ट्रेड पेबल बन जाते हैं अब बारह लाख रुपए में से एक कंडीशन यहाँ पे देता है कि म्यूचुअल ओनिंग हमारी है कितने की ट्रेड पेबल के संबंध में good supplied by limited which profit इतना ट्रेड पेपर के संबंध में म्यूचुअल ये देखिए कहता है ट्रेड यहाँ पे trade trade payables of S limited trade payables of S limited included two lakh for supply goods supplied by H Limited, or on which H Limited made a profit of twenty thousand. Half of the stock goods were still in inventory. आधा जो सामान है वो अभी भी बिना बिका हुआ पड़ा है तो कहने का मतलब ड्यू कितने का हुआ है आधे सामान का आधे सामान का मतलब है एक लाख का आधे सामान का मतलब है एक लाख का एक लाख की अमाउंट ड्यू हुई है तो एक लाख रुपए हमें जो होंगे वो म्यूचुअल ऑर्निंग के तौर पे मानते हुए यहाँ पे लेस कर देने हैं टोटल अमाउंट जो बचेगी ट्रेड पेबल की ग्यारह महीने से एक वो हमारी बचेगी दस लाख रुपए की सेम उसी तरीके से करंट एसेस्ट करंट एसेस्ट में टेंजिबल एसेस्ट दिखाई हुई है दोनों कंपनियों की जोड़ के दिखा दो इंटेंजिबल एसेस्ट गुडविल हमारी क्रिएट तो होती है सात लाख बीस हज़ार रुपये की यहाँ से ये देखिए सात लाख बीस हज़ार रुपये की ये गुडविल हमारी रहेगी ये गुडविल जो होगी वो हमें इंटेंजिबल एसेस्ट के रूप में सात लाख बीस हज़ार रुपये की शो करनी है उसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्री जितने भी दे रखी है उसमें से दस हज़ार रुपये तो एक आप प्रॉफिट के जो होंगे वो लेस करके दिखाओगे इन्वेंट्री जितनी भी बनती है दस हज़ार रुपये के प्रॉफिट को लेस करके दिखाओगे इन्वेंट्री देखिए यहाँ पे हमारी बनती है नौ, नौ लाख और चार लाख नौ और चार तेरह लाख तेरह लाख में से दस हज़ार तो एक लेस कर दो हमारे बचे कितने बारह लाख नब्बे हज़ार बारह लाख नब्बे हज़ार रुपये की इन्वेंट्री जो होगी वो शो करोगे ट्रेड रिसिवेबल में जितनी भी अमाउंट बनती है एक लाख रुपए की म्यूचुअल ओनिंग लेस कर दी जाएगी जो कि अभी यहाँ ट्रेड पेबल के संबंध में थी वो म्यूचुअल ओनिंग हमारी एक लाख रुपए की लेस कर दी जाएगी ट्रेड रिसीवेबल देखिए हमारे कितने के हैं छः और तीन नौ लाख के हैं नौ लाख में से हमारे आ, एक मिनट नौ लाख में से हमारा जो स्टॉक में रहेगा ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल छ और तीन नौ नौ में से दो लाख दस के जाए सात लाख सात लाख रुपए की ट्रेड पेबल हमारी आ जाएगी sorry trade receivable trade receivable हमारी सात लाख रुपए की नौ लाख में से दो लाख रुपए जो हमारी म्यूचुअल ओनिंग है वो आप लेस करोगे यहाँ पे देखिए म्यूचुअल ओनिंग जो है वो दो लाख रुपए की दिखा रखी है कि दो लाख रुपए का सामान हमने बेचा था तो ये दो लाख रुपए जो होंगे वो लेस कर दिए जाएंगे म्यूचुअल अर्निंग के तौर पे बची हुई अमाउंट सात लाख रुपए की आप शो करोगे कैश एंड कैश इक्विलेंट का जो बैलेंस है वो एज इट इज़ यहाँ पे शो किया जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है सारा नोट्स में सारी चीज़ दिखा रखी हैं कि ट्रेड पेबल हमें कितने दिखा रख दिखाने हैं ट्रेड पेबल के अलावा जो हमारी एक तरीके से ट्रेड रिसीवेबल है वो हमें कितने के दिखाने हैं इंटर कंपनी ऑनिंग ये देखिए दो लाख रुपए की लेस की हुई है ये हमने लेस कर दी आपको कल यहीं तक क्वेश्चन जो वो आपको करने हैं उन्नीस तक के क्वेश्चन मेरी तरफ से हो जाते हैं अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखोगे और डिस्कस कर लोगे ठीक है किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत